Thank you. Chantons une ma rivale, et j'aurais bien du mal car il y a des surprises dans le monde de Chambly. Jingle et la vie, travaille jour et nuit, ils ont confiance en moi, et j'ai la chance au bout des doigts. Pompilou, pour tant magie, Pompilou, c'est fantastique. Papa, maman, tout Charlie, je vais 生。